tas tas tas power sprayer 3 w their own. standard makina. Unay minor, unay paubos patay. Isa. Dua. Ab abre. Oh. Nawa. Eh, tanawa nga pre. Gura duha. Duha na? Ha? Four? Oo. Ra. Ra. siya? Daghana ba yung mga Ah. Kulang pala. 我凉拌。 thời ra ngắn rồi. Đã gần quá.